Kivi, olen Rakveres koolipsühholoog. Äh, psühholoogina ma väga kaua tööd ei ole teinud, ma arvan, et äh, äkki aastast kaks tuhat kümme. Rakveres koolipsühholoogina olen töötanud kaks aastat ja, ja mina siis viisin läbi esimese koolituspäeva. ja minu tänase päeva sõnum on tegelikult selline, et, et ainult südamega võib näha õigesti, kõige tähtsam on silmale nähtamatu kui pere hargmaistub, siis tekivad päris paljud probleemid, mida ei ole tavalises peres, kus elavad koos äh, mõlemad vanemad koos lastega ja, ja tihtilugu äh, tekib perel puudujääk ressurssidest ja, ja kui, kui kodus oleval vanemal napib ressursse, siis hakkab neid nappima kindlasti ka lapsel ja, ja see avaldub siis lapse käitumises ja tänases käisime läbi koolituspäeva jooksul selle, et milline on hästi toimiv pere, millised arengufaasid läbib äh, hargma, hargmaine pere, kui ta, kui toimub see, et, et üks vanem läheb, läheb välisriiki tööle. ja, ja õppisime siis ära tundma neid ohumärke, mis, mis avalduvad lapse käitumises. ja see kõik oli selle mõttega, et, et need sotsiaaltöötajad ja sotsiaalpedagoogid, kes, kes teevad tööd pere või, või lapsega, et õpiksid mõistma, mitte hukka mõistma. ja, ja kui nad saavad aru, millises etapis või kus kohas see pere on, siis nad saavad aru, millistest ressurssidest on puudus ja siis nad tegelikult teavad, kuidas aidata